طلع فوق دمي دمي دمي دمي دمي دمي دمي دمي طبيعي ظل سعد ربك في رقم اثنين وجه قنابل حمزه ابو حمزه باكر طلقة بدو طلقة رقم 12 ليني شيل آه. شيل بعد شلته مش قد دمجته كان في قناص محمود عندنا عندنا عندنا عندنا ع شورو مفتوح مفتوح بالسيارة بالسيارة بالسيارة واحد راكب هذا راكب بالسيارة مغير هذا حمدي كفو وين ديبي كفو ديبي دفع قدامي لا قدام سيارة عندها دروب سيارة عندها دروب عندها دروب عندها دروب عندها دروب هنا هنا شايفه شايفه وقف وقف تو انه ندل لا طاوة مشكلة طاوة طاوة واحد يجي مشني بسرعة دمي واحد يجي مشني زد دخاني واحد يزد دخاني يا ولد دخانية دو سموك الو ايه ايه ظل في السيارة اخوه ما بدي اتسمى طلع برات الزون الاحمر راح يموت بالزون راح لف ايه بربي اومك تعال تعال يدور تحالف يدور تحالف جاي ينط يدور تحالف لا تقتلونه والله لا تقتلونه وينه وينه؟ لا خلاص ما عاد يطلع زوم خلاص اعتبرنا فزنا رقصونا رقص يوم ينط يدور تحالف رقص رقص تعال يا تعال اضحك حالك سرقوا الكل سرقوا لا لا لا برا برا ايوه <laughs> خربي شنو خربي خربي طلع برا هذا من عندي عجيب إيه، فنش حرام بليز لا تدمجني لا تدمجني وين صاحبك please لا تدمجني finish يا finish الله يلعنك راح انزله I'm down. Get right. Get right. Get right. بسرعة الزور راح يجي دخاني قام يضربوننا لفوق ما شاء انا حنان قتلت انا حنان احكي احكي احكي يا بوت حرقتينا والله حرام عليك هذه سادس مرة ملكي والله مكمبر بجيب البنزين بجيب البترول ما انتبه ولا ولا حركه ولا طلعت عندي ولا خطوه